This is my president. Nah, Ini semua presiden yang dikunci oleh Mahkamah Konstitusi yang dulu. Kan itu. Poin pertama saya itu. Yang kedua, kalau pertanyaannya apa tadi uh, akan di kayaknya ada urusan di situ. Bagi seorang aktivis, soalnya bukan the art of the possible, tapi the art of the Anies Setiawan. Jangan dianggap Anies tidak mungkin jadi presiden karena akan diganggu, bahkan akan dikeroyok segala macam. Tapi kalau itu keterangan akademis kita, kita kehilangan nyali sebagai aktivis itu. Belah terobosin aja kan, terobos aja coba. Kan cuma itu, the art of attacking the impossible. Wow. Itu poinnya. Nah sekarang kita lagi lihat semacam tukar